Е, Все починається з першої зустрічі. Це дуже важливо. Так, я завжди про це говорю. Е, Чому вона така важлива і що відбувається на першій консультації? Действительно, первая встреча, она очень важна. Поскольку адвокату доверяют э, такие тайны, которые не доверяют иногда даже священникам, то, конечно, на первой встрече очень важен это вопрос установления психологического контакта между клиентом и адвокатом, э, Э, где клиент уверен, что адвокат поможет ему профессионально решить его юридическую проблему. И все вопросы и информация, которую адвокат узнает во время предоставления такой помощи, останеться конфіденціальною і не буде розглашена. Ось чому іноді ваші клієнти брешуть, коли ви запитуєте про ситуацію, вони починають приховувати там якісь факти та таке інше. Вони що бояться того, що адвокат е, здасть? розкаже, розповість, але ж цього не відбувається. Це неможливо. М, Понимаете, вопросы, с какими обращаются люди ко мне, они очень разнообразные. И иногда они очень личные. И люди, возможно, немного стыдятся даже этих вопросов. Он з Но якою метою? Я на первом э, п- свидании, скажем так, все время акцентирую внимание на том, что я э, никогда не осужу, я должен знать всю правду для того, чтобы выстроить правильную стратегию и тактику защиты. И все, что сказано э, между нами в разговоре, либо я узнаю из документации в процессе э, предоставления помощи, все будет являться предметом адвокатской тайны. То есть Это Також буде... захищено законом. Да, да. Це дуже важливо. Любі друзі, саме це для вас. Отже, якщо ви вже йдете на консультацію до адвоката, то не треба нічого приховувати. Розповідайте так, як воно було, і адвокат на вашій на вашому боці через те, що кожна людина має право на захист.